Алексей Волков, агентство теленовостей. А я у вас хотел вот что спросить. А когда вы во время второго телефонного разговора с Ангелой Меркель говорили о том, что из белорусской стороны и с немецкой выделят э, специалистов, людей, которые сразу же начнут заниматься разрешением кризиса. Я как понимаю, Меркель заявила, что Берлин будет работать с Минском по всем направлениям, лишь бы этот миграционный кризис как можно быстрее решить. Но мы видим, что, видимо, не совсем ЕС спешит это делать. Вот расскажите, пожалуйста, подробности. Это что правда. Происходит. Первое, что в первом разговоре я и сказал, забери две тысячи там, забери этих людей. По разговору Меркель я понял, что она прекрасно понимает это, и она не против. Ну, естественно, уходящий человек там, ее полномочия скоро заканчиваются, уже практически закончились. И второе, ну, солидарность, европейская солидарность. Она меня попросила, э, соответственно, отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать. И дважды я ей повторил, мы постараемся до Нового года эту проблему решить. Мы не будем их репатриировать, мы попросим их, чтобы они могли уехать те, кто уезжает. Как видите, я выполняю свое обязательство. Уже больше тысячи человек, больше тысячи, уехало. 400 еще хотят уехать, находятся сегодня в аэропорту. Пусть платят деньги, как они обещали. Самолеты фрахтуют, они прилетают, забирают людей. Во втором разговоре она попросила еще паузу. Я вам позвоню в среду. Можно? Можно. Звонит в среду да, мы вот определились с Европейским Союзом, э, будут контактные лица Макей Барель, а, и два с их стороны, два с нашей стороны человека, которые будут осуществлять эти переговоры технические. Э, она мне говорит, вы знаете, вот эти люди, но уже на уровне Евросоюза, не Германии, Евросоюза, решат эту проблему. Я поручил министру, он на завтра позвонил иностранных дел, ответ – да нам сейчас не до этого, у нас командировки, те контактные лица. Видно, не хотят решать, не хотят решать эту проблему. Суть в чем? Не хотите решать? Скажите, мы без вас будем решать эту проблему. Поэтому вот такой вот разговор состоялся, э, так мы его обсуждали, но ну, видите, что авоз и ныне там. Ну и более того, я наблюдаю один из деятелей, которого она фамилию назвала, он просто ведет себя Э, отвратительно. Он делает заявление, э, оскорбляя не только страну, но и меня лично. Встает вопрос, мне как поступить в этой ситуации? Пинком под зад и выкинуть его отсюда, когда он приедет, хотя он и не ехал сюда. Просто они нагнетают обстановку и делают все для того, чтобы сорвать тот процесс, который начался в результате разговора моего и Меркель они идут на обострение. я вижу, поляки тоже идут на обострение, потому что в Польше сама ситуация непростая. Миллиарды надо получить и отвлечь людей от тех проблем, которые существуют в Польше. От абортов до э, фермеров. Ну, что имеем, то имеем. Но еще раз подчеркну, мы не будем гнобить этих людей. Они не хотят решать эту проблему. Даже по тем направлениям, где ее можно решить. Ну что такое Красному Кресту помочь какими-то деньгами или Минздраву помочь э, прилечить этих людей? Здесь же больных людей много. А начнется зима, а не дай бог там пандемия там и прочее, прочее. Что они этого не понимают? Приехали, прокрасовали здесь, уехали, тишина. Правда, после вчерашнего моего заявления там <coughs> несчастно 260 тысяч отжалели. Мы на три дня раньше, мы считали, вот я губернатору говорил, мы затратили на все эти мероприятия 12,5 миллионов долларов. Понимаете, вот такие вот мерзкие. А почему деньги не идут? Знаете, наши беглые там сейчас сидят это те, кто ступенчато получали финансирование. Даже там на животных, на охрану, еще что-то на природу. А шло через Литву, через Польшу. И там сидели фильтры, которые отмывали, отсасывали эти деньги. Сейчас их нет, надо напрямую Шевцову отдать. А Шевцов патриот. И эти деньги пойдут только людям. И не прилипнут к рукам, нет посредников. Поэтому думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину. Не хотят, не надо. Мы разберемся с этими людьми. Но их защищать мы не будем. Они первыми нарушили наши договоры о реадмиссии. Мерзавцы, они семьи не хотят воссоединить. Это же мирные, нормальные люди. Ну, получат э, проблему на порядок выше. Если сюда хлынут афганцы, и через Украину в том числе, а вы знаете, там за любую копейку там пропустят кого угодно – захлебнется Европа, захлебнется, если они не хотят и не слышат нас, и не хотят эту проблему решить сейчас. Спасибо. Александр Григорьевич, вопрос агентства ТАСС. А, ну, известно, что в Германии планируется, а, ну, новое правительство должно скоро прийти к власти. Рассчитывает ли Белоруссия, а, значит, э, какой-то установить общий язык с э, новой властью Германии? Вы знаете, мы ни на что не рассчитываем, но мы делаем все, как нормальные люди, нормальные цивилизованные соседи. Мы не хотим никакой войны и противостояния здесь, в центре Европы. Я уже много раз об этом говорил. Мы этого не хотим. Если они придерживаются этой линии, милости просим, будем завтра встречаться, договариваться. Если они хотят конфронтацию, думаю, от этого они только потеряют. Европе войнушка очередная и конфликты не нужны. Они не могут э, Украину проглотить. Кому это надо? Те, кто начал падать, американцы. Нет монополярного мира. Они их Китай, Россия, Индия и другие, их уже э, под обломками этого монополярного мира они находятся. Поднимаются другие страны. Союзы очень мощные образовываются. А хочется монополию сохранить. Это же богатство. Вот им надо развязать здесь войну. Воевать они тоже не хотят. Они умеют воевать чужими руками. Но ну, как они умеют своими руками, мы увидели недавно в Афганистане. Раньше в Ираке, в Сирии, устроили войну, Ливию перевернули. Что там, лучше стало? И вот им надо здесь заварить кашу. Чужими руками. Чьими? Украина и Польша. Беларусь опять этот балкон, как в былые времена, его надо срезать. Попробовали в августе прошлого года выборы и после выборов. Не получилось. И пошли другие методы. Они нарушили государственную границу. Зачем? Они меня провоцировали. Они думали, что мы ответим силой. Мы сдержались. Но они нарушили э, все, что только можно. Они стянули 20 тысяч сегодня военных, военных, не пограничников сюда, не предупредив нас, опять же нарушив договор. Они разрушили все отношения, которые были между нами, Беларуси и Польши, и все растоптали международные договоры. И тем не менее, я вот уже народ, поляков прошу, чтобы они взяли их за шиворот и прижали там, и заставили разговаривать. Потому что если здесь, не дай бог, начнут стрелять, вы понимаете, кто пострадает прежде всего. Поэтому нам эта войнушка абсолютно не нужна. А накануне премьер-министр Польши э, заявил о том, что им удалось прекратить поток беженцев из Ирака, перекрыв воздушные пути в Беларусь. И, мол, сейчас нам придется столкнуться с очередной волной, но уже беженцев из Афганистана. Вы сегодня тоже дважды уже об этом э, сказали. Что вы думаете по этому поводу, Ира, если хлынут? Ира, они надавили на компании авиационные, а что для них опасно? Эти беженцы, их не остановить. Они начали искать другие пути. Надо эту проблему решить она на сегодняшний день не решена. Беженцы ищут другие пути. Для России, для нас и даже для Украины это будет проблемой. Если они пойдут сухопутным путем, это будет беда. И непонятно, кто в этих толпах будет идти. Все-таки на самолете оружие не привезешь взрывчатку. Это все контролируется. А это все будет неподконтрольно. Эти бездумные мерзавцы не понимают, что они творят. Но если это произойдет в Беларуси и России, то, извините, там мало не покажется. Мы вынуждены будем защищаться и будем использовать всякие методы для этого. Александр Григорьевич, а Константин Герцев, телекомпания СТВ. Вот вы, когда общались с беженцами, вы сказали, что вы хотите, чтобы в Европе знали правду. А вот общаясь с европейскими чиновниками, политиками, какую вообще они правду видят здесь? как, какое у них представление о ситуации здесь, в логистическом центре, вообще на белорусско-польской границе? Им правда не нужна. Им надо решить проблему. Им надо удержать власть, в чем они меня постоянно упрекают. О какой правде они говорят? В чем они нас упрекают? Если Дуда фальсифицировали выборы и дали ему там полпроцентика, несколько тысяч голосов перевесом он победил. Там оппозиция победила ему надо удержаться сейчас во что бы то ни стало. Вот такая им правда нужна. Александр Григорьевич, э, корреспондент из Центрального телевидения Китая. У меня вопрос. Э, э, вот мы заметили, что некоторые западные ну, прессы или также западные политики заявили, заявили, что именно Беларусь якобы натворила вот этот кризис беженцев, что Беларусь используется именно этим кризисом Э, кри кризисом для своих целей. Как вы вообще прокомментируете? Ну, я, вот я это? знаю, мне такой вопрос задавали. Ну какая же тут моя выгода? Ну какая выгода, чтобы сегодня заниматься конкретными вопросами, я вынужден заниматься этими проблемами. И что и завтра, и послезавтра, и они же отвлекаются. Подчиненные мои губернаторы, помощники, депутаты, сенаторы, генералы, они же занимаются этой проблемой. Послушайте, ну как мне выгодно? А вот они используют, особенно поляки, используют эту ситуацию. Не, не они. Американцы им диктуют, что делать. Слушайте, ну мы же знаем, что там происходит, видим, читаем, слушаем, делаем выводы. Поэтому не слушайте вы эти фейки, что это нам выгодно, что мы тут э, позвали их, что мы их сюда привозим, что Белавия возит. Глупость полная. Сюда приезжают неоднократно международные организации. Был представитель ООН, Международная организация э, по миграции, врачи без, без границ. Они чаще всего с нами не общаются. Какая-то помощь от них, диалог с ними есть. Они приезжают, смотрят, фотографируются и Только уезжают. Я же сказал, они приезжают для того, чтобы вам три слова брякнуть. И для того, чтобы походить и пропиариться. Вы имеете в виду, что они получают месячную зарплату столько, сколько мы все с вами, и я в том числе, не получаем за месяц. Какие с ними могут быть разговоры, переговоры? Это люди пустые, те, кто платит им зарплату, а в основном там американцы, европейцы и прочее, они музыку заказывают. Ну и что вам для информации? Это вчера мы перехватили сообщение – значит, э, рекомендация всем западным политикам не общаться с журналистами, особенно белорусскими и российскими. Потому что они, когда сюда приезжают, вы за ними э, бегаете, скажите это, скажите то. Они в дикую ситуацию попадают и не знают, что делать. Им категорически запрещено с вами общаться. Вот почему они два дня бегают от вас. Им дана команда не подходить к белорусским журналистам, а если они к вам, то вы убегайте как можно быстрее дальше. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое.